取り戻した谷を超えるのかポット直します谷を超えるのか果たして200ヤードぐらい打たなきゃいけないらしい頑張れバックティーからの谷越えはかなり厳しいですでもフェアウェイまで持っていきたいですねティーショットで。 しっかり左に振っていけましたあれおおなんとかなんとかーーあったかいです昨日やっぱ枯らしが吹いてたから寒かったんだね昨日とは打って変わって今日は風がないので0 0以上あるんで花道ですごくあったかいですねこれもまた ナイスショットですね。お、グリーンを捉えてました。強い。うグリーンが、おお、全然止まんない。返し入るかな。だ、わー。惜しショート百九十ヤード、百八十八ヤードあります。ロンバードで打ちます。 花道狙ってピンは左に切ってあるんですが花道のまあ真ん中を狙ってこういう時は打つようにしています。まあ、止まりましたね回転が。 苦手なバンカーですお距離が足りなかったけどなんとか乗りましたロングパットで 全然違うとこですね。あ、出ちゃうんじゃないか。おお止まってよかったですね、今のは。ダボですね。ショートのダボは痛いですね。左サイド狙いかな。 さっきからちょっと回転が止まって上半身の力が強くなってますね。結構足腰に来てるんですかねフィニッシュは取れてません。ウェッジはしっかり 体で触れてますね太平洋グリーンフォークでリポートを直しますうん、これはゴルフのマナーですねやっぱグリーンフォークがいいとデポット直しやすかったですね すごくあのグリーンフォーク直しやすかったです。うん。ナイスパー。